and weather style यहाँ पर आपको जो डेट स्टाइल कम्प्लीटली चेंज मिलता है आपको जिसका वॉलपेपर मिल जाता है ये काफ़ी अल्ट्रा ग्राफिक के साथ मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी बेहतरीन लगा और इसका आइकन आप देख सकते हैं आइकन आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी डायलर पैड की तो डायलर पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कम माल के लुक के साथ मिल जाता है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट में आपको जो है डायलर पैड मिल जाता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी क्लीन लेआउट के साथ मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम तो बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाता है इसका आइकन भी आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है बात करें इसके अबाउट की तो अबाउट में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है बाकी आपको जो यहाँ सेटिंग पर भी इंटर इंटरफेस जो है आपको जो ट्रांसपेरेंट मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी वॉल्यूम पैनल की वॉल्यूम पैनल आप देख सकते हैं वॉल्यूम पैनल में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है तो चलिए चलते हैं इसके लॉक स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन भी आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो कि एक लाइव वॉलपेपर आपको लॉक स्क्रीन पे शो हो जाता है और यहाँ पर आपको जो टाइम स्टाइल है यहाँ पर डेट स्टाइल भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि आपको सेंटर में मिल जाता है बात करें इसमें चार्जिंग एनिमेशन की तो चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें कोई भी चार्जिंग एनिमेशन नहीं मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं चार्जिंग 90 परसेंट ये आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा बाकी यार इसमें आपको कोई भी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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में